you for me როგორ ვისაუბრო სიმშვიდეზე რაც ამბავს როცა გვიწყობს გენოციდს და გხაცავს სისულე ერთი ღმერთი არ ბლოცავს გვიხაცავენ ყოველ დღე ოჯახს შვიდობა რამდენი ღირს რამდენი უშობს და ვულკანვერებნებს შვილს რამდენიმ კერძით ყიამ და ანარცხძერს რამდენი ნატრობს უბრალო ძილს რა უნდა აღხსნა მომშვიო რა გურნავ სულის კივილს ვინც დავის უბლების თვის ებძვის ეღებს ვინც დაუცველ მის თვის ებძვის ის იგებს სომს ვინც გესრო და ბომს ის გესრის ისევ ის მოკლავს ისევ თუ არ მოხვალ გომს მანა მიყო ცინორა საქართველო უნდა გადაწყვიტო ვინ ხარ პროსი პროჭი თულელო მაინცა ყველა ბომს ჩემი ქვეყნისთვის დავხტობ ტყვიას და გავსწრი ბომს გმირების კვალზე მიუყვები დროს გმირების კვალზე ვარ ჩემი ზოს კარზე ვარ სენაკის ბაზაზე ვარ არ ვიცი სროლა მაგრამ აზრზე ვარ დრაღო ყოველთვის თავის აშრება დრო არ იწყებს გმირებს მალე იქნება შევა სიკვდილი პოტენის შნირებს